nova kuoyo nogena kumunywi pulira owo mwenge wadanga <laughs> oyo maiga sawa zino tuogera ye mutamivu wadanga abantu mbagamba banywe chupa yengule emu echupa zangule bbiri bagende bebake onanywa ekret najiteeka wali nabasanukula nempya sawa zigenda okuwera nyamutamivu nze neewuunya n'aba tv ababawaabo emikutu <laughs> aba tv mbewunya gwalota tyo mutamivu waddanga <laughs> abatamivu ende bebake owomwenge waddanga <laughs> kwoyo nogenda kumunywi owomwenge waddanga sawa zino twogera ye mutamivu waddanga abantu mbagamba banywe ecupa yengula emu ecupa zangula ebbiri bagende bebake onanywa ecrate nagiteeka wali nabasaanukula n'empya saawa zigenda okuwera nnyamu tamiivu nze neewuunya n'aba tivi ababawaabo emikutu <laughs> aba tivi mbeewuunya gwolototyanova kuoyo nogenda ku munywi <laughs> abaomwenge waddanga <laughs> saawa zino bamansye okugeza abafere ab'ebbaluwa <laughs> waliwo abafere babakwata buli lunaku nebabajjamu nengatto nebabateekako empingu nebabatwala mu makomera akati omufere owebbaluwa ayaka akulambike kakati mayega mayega nabagambye yasolooza ku bantu sente zettaffaali n'atugamba mu myaka ebiri amasiro gajja kukuba gawedde bwe tunoonya chairmaani w'abafere mu uganda keka akasajja bwe tunoonya saabafere mu uganda keka akasajja ate mukegendereze mwenna abakazi mukegendereze tosobola kudupinga bantu for 6 years six years ako kasaabaffere kalibadde kakitegeera nti omuntu yenna kasita akwatibwa abeera innocent till nga cots of lozi muconvictinze nga nako be bakakwata mu bbiri musanvu kati olwokuba kasaavinga regimu eno etuliisa akakanja tekakyabimanyi naye teri muntu alidde sente za yoweri mu seveni amaliriza bulungi jesus musiru kigwe bakwata muganda we genda kulyogera oba am ready to battle with you am ready twakuzibwa nga tuli balwanyi from the start to the end kitaffe yatugamba ne bajjajjaffe batugamba temutandikanga ntalo naye omuntu bw'alitandika entalo muzirwane era tujja bayamba fe entalo zaffe siffe tuzirwana bajjajjaffe abaasookawo be bazirwana ekyuka nkikubuulire mba ndi masaka wiikend ku faamu mikwano gyange bankubira simu nti katikkiro ngaabalumbye kikiki katikkiro n'agamba mbu ku bantu abamu abakritisizinga abamu kritisizinga tebalina mirimu bali mu kampala katikkiro oli musiru nnyo mayega totegeera njagala nkulambuza emirimu egyange gyenkola ate njagala nkubulira ekintu kino nti si buli muntu nti buli kintu kyakola kikasuka ku tv si buli muntu nti alina propertis mu uganda buli muntu azimanyi oyagala okuamba fist famiry talina propertis naye muzimanyi ompulira mayega yennyini biri musanvu abanyunyusi bano bakolera kakati bamuyoola ne muganda wange seggona ne mwanyina ze nambooze mayaga ne bakatambuliza mu bbuutu nga kawulugumanga akabizzi ne bakasiba kati mayaga naawe olinganga agamba nti naawe wali mutujju mayaga as a lawyer you would be the best person ompulira kati mayaga alinganga agamba nti buli muntu gwe batwala mu kooti abamuzzi wa musango ne nabadde nnoonya nadde nkukolako lisaaji nagenzo kifining out toyina landi maka kesi yonaje wali ozeza obulamu bwonno bumaze mmengawo nga wetoloola hochulira my favorite omuntu gwensinga okurespectinga wansi wenjuba wano dr kiza besigi bamutaddeko buli musango gwonna ku nsi guno ogwobutujjo ogwa rep tewali koti yaliyemu convictinze hochulira seno we yavudde kati akakodyo kali bwe kati titayogera ku linnya lyange naye oluma n'okwogera basale sipiiki ye bateekemu obufaananyi nga batutadde ku mpingo ate nagenzo kizuula nga those fake pages ezirwaninga vidiyo ezo abajega be be bazirwaninga gwe bukenya oli wano ku facebook gakulemi temuwuliriza bantu bonna okujjako nga profesa stupid abantu bakulakulanyiza uganda abemployinga millions of people theyare not professors nze nga nze gashumba nyina abakozi nkaaga mu babiri abasasulwa buli mwezi nga nze maigo ina abakozi bameka kampani ze natandika zikuriatinze emirimu egisukamu enkumi bbiri for ugandans Wachulia. Abasajja batusinga okutya mu Uganda muno. Basagodo ni wava muno. Basudiri lupareria. Ba mukwano. Ba abasajja abakoze ebyewunyisa bonna bonna tebayina doctorate sezo. Zogamba. Ne Facebook gye tuliko kaakati. Mike Zuckerberg eyagitandika. Tai, taina, taina degree yonna. Ne Bill Gates Microsoft yetukosa mu buli kintu. Taina degree. kati ng'olinganga agamba nti omuntu atalina omuntu atali profesa takkirizibwa kwogera oli musiru totegeera ekyo ka nkikubuli ekirala ate ekirala mwegendeeza okuhaidinga mu bwakabaka nga sinnabakwogera ero nconsultins abataka abasoba musanvu ne bagamba no omuntu atagenda mu mboozi yaffe ali omu saabasajja kabaka muwenda mutebi mu nyango takwatwako naye abasigadde bonna bali subject to scrutiny babalimba mu bbs tv ya buganda tebabalimba bbs ctv ya buganda mukwano gwamaya gwa ganfanfe kimba freeman be bananyini bbs okiwulidde mayiga bwoba otuyita abafere gwe saabafere watujjako sente zettafaali n'otugamba mu myaka ebiri amasiro gagenda kuba gawedde galiwa totuwanga accountability y'amasiro ago andamuredde to battle with you ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti amerika nembase be bamu ku bantu abaawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa omplia omuvubuka eyawandiika sitole eyo gwe bayita kabengwa olwokuba yakwabya kati wamugobye emengo omugobayo ngaani emengo wanyoko emengo wa saabasajja kabaka muwenda mutebi n'abalangira n'abambejja owekitiibwa mulwanya muli yaliyo kabaka n'asiima n'aleeta owekitiibwa muliika omuliika n'abeerayo kabaka n'asiima n'aleeta mulwanya n'aleeta mukwano gwange jebbi naawe kabaka agenda kufulumya akagalabikoo Owulira. Ate kino kankibabuulira bamuti mujja kwagala kiraba. Ebikolo y'abasajja nga babyamayega byekizinoleetinga Yoweri Museveni. Kubanga bano abasajja effujjo lye bayina. N'omala babo obuyinza simanyi kyebayinza tukola. Mayega amenye rekodi ye katikkiro yekka mu Buganda akuumwa ng'abawoloodi e Somalia. Abataka baŋŋambye nti katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yennagwa gwalina otuukirira amubuulira ebizibu bye ne sekurity ringi eri ku mayega tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera mayega yiwe ful walugulidde ku pata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire mukiwulidde gwe mulembe gwokka kuba naliwo ku lwamulwanyamuli naliwo kumuliika naliwo nekujja ebbi kino kankibabuulire mwenna muli ŋŋamba oluusi nga navadda ku nsi kuno okuli wetwogerera wetwogerera emisango egisoba mu kikumi mu nkaaga nga bawabira buganda abantu nga bawabira kabaka kubanga katikkiro takoze mulimo gwe katikkiro ye muntu eyalibadde atuukibwako mu ssaawa yonna weomwetaagira twali tuziika mukama mumuze mirembe mayanja nkanji bambi waliwo akakyala akakaddo baali kagala kubulira ki katikkiro mayega abasirikale abakuuma katikkiro basindika akakazi nentya nokutya okiwulidde nentya nokutya nabagambye bwoba owulira nga bwoba owulira nga you are not comfortable with my, with my language please bwe nzijanga ewo nga nkusaba omulimu togumpa kuba siri kusaba mulimu ekyo kankikubuulire siri kusaba mulimu e bino bifeke pages byemukozesa byonna byonna mbiraba ompulira kaka tudde ku misinde gya kabaka gino egya kabaka zi marathon mayigo ngamba otya nti menga eyina telecommunications company yayo gye bayita k ate nga airtel yegisponsaringa kikyo ani confusing oba k2 erina abalabi kumi sore basubscribe ba, ba kumi be baali badde basponsaring ebintu bino kubanga baganda bagamba nti kozadde ekakomberera kabaka bwe yalaba nti ettaffaali e-, ekigendo kyettaffaali si kye baliko n'aliyimiriza na nalimiriza naye ngaotambudde uganda yonna ekirala kati ekyakujjaeyo kubanga engalabi yesaawa yonna eva emmengu mbweoyagala vice president bwa uganda eh, eh, mbweoyalaba vice president bwawa bwa uganda naye kusaasidde i think your biggest fear now ye konvoyi z'obeeramu ezo nti onoobeerawo otya nga bakugobye nakugambye nti enkongo ey'omu buganda bwe takkuba ng'oyingira ejja kukuba ng'ofuluma ffe tuli basajja nze nazaalibwa vira maliya masaka district buli kintu kyonna ekinyiga buganda kinyiga ekintu kyonna ekisanyawo buganda kinsanyawo wagamba mu odiyo yo mbunno bannayuganda abakulumba abamu bamala wiiki namba nga tebalidde emmere mbu bali bweru eyo o oh. sebo abo abakulumba bambi mbeera yabajja wano oŋŋamba otyambu gwe katikkiro wa buganda ku mulembe gwo abaana bannalumansi bannamatovu bannalubega lwe basinze okgenda ku bwayaaya emiddle east ate nga okunoonyeza kulaga ataano mukaaga ku buli kikumi bamala kutunda ttaka lyabwe wano ne bagenda ku bwayaaya gwe mwesigwa bwe bwe tunatandika okwogera ku nte ezigaazu tujja kuyita bino bitulekere tobitegeera genda eri mu gaazu bino si byammwe omanyi muyina obusiru bwe tunaba twogera kuyogate ebivuguto gwe tujja kuyita bino si byammwe bino bintu byaffe bya mu buganda okiwulira Eh, bino byaffe mu buganda mwesigwa tulekeemu byaffe bya mu buganda eh? kambaleetera ekirala ha ng'okyali minisita emengo ekigambo ekyakusookanga mu kamwa federo buganda nga tefunye federo teridda ku ntiko mayega takyanyega ku federo kubanga baamuwa byayagala nti waze swapu diiro mayega nga tokyanyega ku federo walwanyisa katikkiro jebbi walwanyisa musajja mukulu oyo notpromising bino byompulira mbu wazimba masengere maje mayega tozimanku masengere ekyo ekizimbe kyazimbwa idiamini daada ngwewekyewakola kukimaliriza noteekamu tiles ate nazo zasamye okiwulidde nazo zasamye za nadde nkyababuuza ku kali akavuddeko amasomero ga naabagereka gagenze ku mulembe gwani kigo prisons primary school egenze ku mulembe gwani mutungo health center 3 ligenze ku mulembe gwani saabasajja kanyimire n'okuyimirira nsebo nkusaba akatono akasigaddewo mu buganda kana akasajja nga kakyali mmengo ne bulange bajja kugitunda bano abantu ku njala gye baagalamu sente ate nekirala bannange nze nkizudde abantu ababonaabona ennyo nga bato tebeetaganoza nabukulembeze kubanga abantu abalya nnyo amawulu ne balya obukupa kyofaolaba kalina emba kalinganga ebyennyanja ebikalirire kalinganga buno obyennyanja emmale enkalirire wanumbye wanumbye tujja kutunka tugenda kulepuka aikana ate nze nokolaki onokolaki onokolaki ezo rediyo zammwe njagazaaki njagazaaki ayisa abasajja bwoba otulondera katikkiro omula tulondere katikkiro ava mu bantu ne buno obuntu obwo buzamufuula kuba bwotunuya sivi yabasajja bampanga bamakubuya sivi ogirabira ddala nga yeeyo mpanga ne bwayimirira olaba olaba omuganda looyo awedde makuya bwayimirira akwagaza obuganda ne kano kakabaliga nkyaleeta nkyaleeta omujigo oyo kakati bw'abaana ajja ku mukolo advance team esooka nejja nerambula toireti nebagamba mbuye watuula enjuba terina kutunulawo okiwulira n'abasaba boogezi ki abagenda okwogera bwakulabako nga takwetaaga toyogera ku mukolo oh my god busajja mmwe bumayega singa muyina obuyinza nga yoweri museveni bwayina ha simanyi era ndoza katonda kyava abakipingiraawo ndeeta ndeeta ku luno ffe tujja okusooka okugwa omwami oyo bamuyita wali ggo nakirembeka omusajja oyo ndowooza ku bantu abaagala saabasajja kabaka muwenda mutebisi mwali mu kumi abasooka era bwe wafuuka katikkiro bonna n'obafulumya emmengo masiro gye watugambye emyaka ebiri kati egenda munaana mu histole ya buganda mu histole ya buganda bakabaka bakubwa enkuba buli lunaku bakabaka bakuba enkuba mu buli lunaku tekibanga omusolo ya buganda nekibaddeo ku mulembe gwo ande baba waba kyewakuttemu tokimanyi wewayise abanywi benjaga abamu nobayita abatamiivu mbu bakera kunywa mwenge ne boyita abatamiivu abo bebasinga okwagalwa kati mu uganda oba tokimanyi oba bayita batamiivu lwaki abantu babawuliriza kyole wadde webuuza lwaki abantu babawuliriza oba batamiivu kyole wadde webuuza abantu babawuliriza kubanga boogera ebintu ebinyigiriza abantu yensonga yokka lwebali kivaako okwogera ebinyigiriza abantu nga babakyawa kanzireyo ku nsonga eggwanga lino lifudde nti abantu betusuubira nti balina okushepinga eggwanga lino bali mu byabwe katikkiro wa buganda ye katikira asoose mwaka ngaokola simanya state of whatever address buli lwowulira omuntu ng'ayogera byakoze aba talina kyakoze bali bakatikkiro bonna tewali yayogeranga buli mwaka mbw atubulira byakoze kubanga bye bakolanga nga tubiraba ate n'okozesa n'okozesa platifoomu eyo okulumba abantu okusikipinga law noskupinga law okiwulira kakati nosanga bajega ne bagamba mbwawo oli katikiro o o o o katikiro ayina eddembe okuvvoola abantu yayina immunity kitaddibwamu aa sinze sinze sinze katikiro ayina the right to insult people to demean people to humiliate people.